vind ik. Kijk. Ik zit hier, nu in mijn poncho. Hi. Wil iemand de regen uitzetten? Ja, ik heb het koud en ik wil naar bed. De zonnedans!